ассалому алейкум подписчикои колхозобод тв ина бачаҳо тахтаро нахоша бифаҳмем гуфта будем ина омадем бозори колхозобод пушти гулдаста ассалому алейкум ҷои обтови акасози тенҷа саломати хуб аҳолна раҳмат ку як тахтарош нахошаяк мефаҳмед пидсятка река патшифр паталошни паловой ку ай кадом пара сар мекунем ака рафтем ку ана и реко чанд ба чанда яка рекои ҳафтаки чорметра як донаш си сомон аст як донаш си сомон чорметра чорметра ҳафтак ё барои чи истифода мебаранд барои таи тинка чор нида мешавад ҳам таи тинка ҳам чор нида мешавад инаи шашак шавад иш бисту панҷ сомона бисту се сум мешавад чорметра чорметра ин аво чорметра полавои дувоздаак шавад дувоздаакош як донаш 55 сум фурӯхтесан 45 сумш мекунад 45 сум он автоби гам нест ина чор метраи сараковка чор ба чорда чор ба чорда ясад даҳ сумон фурӯхтесан сад сума 98 сум метун ана гам нест اینا یه جمع گذاریم با اینا چور متره دهکش خب این چور متره دهکش هم؟ هفتاد پانس و فروت بستن شست پانس هم همین شست پانس ها میشه هم؟ شست پانس هم برای پتچکوی تو ای گامنه ای نامی کلخوز رو با تبه گام زنم با ارزا میشه هم؟ مگزین خورشه مگزین اکر خورشه ایت گامنه ایت اینا با دهکی خب ده ده های غاوسیش چور های چور ها؟ غاوسیش چور ира 100 сум фурӯхтеса 95 сум бо ина 7нимш ҳастак 7нимш 85 сум 6 метраша питсяткара гап зане питсятка чӣ хеле нархои питсятка 6 метра питсятка ина питсятка ки панҷи пра нестае чор ба чордаҳ чор ба чордаҳ 145 сум фурӯхтесан 135 сум 135 сум бо нархи дастрас арзон ина бо نه تختای زواد یکم سور چای این یک سد پانجو سون فروخته سن یک سد چیل سون یک سد چیل سون بانید این ها یک متر سن دوازده سومون این شش متر ها؟ آه شش متر این چند با چند یک ها؟ چور با چور دای تختای زواد دای بی گرویل بی موسر همش خویده های درست یکم کجلانه نه دارا یکم نه رفتیم بکر کدام پرسیم بگذاریم سرکتوفکه دا 35 با 18 150 сомон 150 сомон 35 ба 18 о 150 сомон ина бо 10 дорем да ҳаки 4 мегӯян я 57 сомон фурхтесан 53 сомон 53 сомон 6 метраш дуруст 4 метраш 35 сомон 35 сомон ина бо ёш чӣ қалан ака ҳози 7 ба 14 ира сараковка мегӯян 7 ба 14 як донаш 120 сомон 6 метра 6 метра айна бачо тахтаи нағза ина тамошо кунед чун омада бо бем ало бубр кардан мегирана чи хеле маҳкулша хидаш буброя вибр куна бигира чин дили маҳкулша холавои дувурдаг меган инаира холавои дувурдаг меган як донаш 75 сомон фурхтесан 65 сомон 65 сомон бо арзонш мекунед гавнест нежа ба 12 60 12 ба 4 меганед и лага мешава о 12 ба 4 ҳам криша да мезанад ҳам лак полдан мезанад 6 метрай хо як донаш 120 фут тесан 110 сом 110 сом мешава ина иш дахак шай аҳа иш 95 фут тесан 90 90 сом сус یا چقدر نکرد؟ 20 تک 20 با 4 میگن 20 با 4 185 تومان 17 با 4 17 با 4 17 و 17 با 4 ایش چند سمه 17 با 4 170 تومان 170 تومان اینه بروس های 10 با 15 10 با 15 بروسی 6 متر های 400 تومان های 400 تومان با اردوش میکنیم 10 با 15 ها اینه رکود های И река чехле, река паталошния. А у семьи? Ага. И о паталошния, ака? И на паталошни. И на реке паталошния. И грау, слушай. Я дунаш си сомунай, бо арзун шмекни. Ана, я пачката доза там ешава? Ну, та и дуран. Доза такаш на дорум, ну, такаш на дорум. И час мешава, ака я пачка не такаш? Я пачка не такаш. Дунаш си сом боша, ака дахта боша, си сас мешава. Десада автоцов. Ага. 170 сомон ин як пачка река паталош не паталош 150 сомон мешава 150 мешава ина река шифра ё так шифра я донаша 50 сомон хесан 45 сомон 45 и чорба чора чанд чорба чора чорба чора ин айваш бо ина 5 ним ба чора 5 ним ба чора 57 сомон хесан 53 сомон аги гам нест ина река бо ишан айму акай ин шашаку дорем шашако о реко шашак 35 сом он ин ям па о 6 метр барои таги тинка 4 мидам а мешава исида шуро чхела накабат ина бачо нархо бисёр арзона имрӯз ҳаво зур кад пагана аст боша барф гуфтистай касе мехушмон боша 12 сомон килоша 11 смя мехи чандака садака ай 70 тоя сада 20 са ҳама намудеш нархош як хела ба о ҳама як хела а ина шифри душанбе дорим а шифри душанбе як донаш 54 сум фуртесе 53 сум 53 сум шифри вална а гарант и бад шифри сомони душанбе ай сомони душанбе о о но пара дана сено бланд а уна бачо уна болада та када мондагиат این گارانتیش چند سال بعد میخچه بزنه اش 20 سال به کفل وای چیلا جواب میگم 100 سال یک تخته 17 کی زاود ای این زاود یکم سورت ای یو چخنا بعد کام دونا گاربیل پوسیدگی و کجلا و پجلا ندارن همش استاندارد استاندارد یو چنده بعد کا 100사다 하80 90 90 100사다 70 сомон 170 сомонӣ ҳамин нархи любой ҷӯш 10 сом 15 сом арзон и чорба чорба 17 100 чанд сом 170 170 сомон нова канё гуна ҳаст ана канякора биё як шинос кунӣ ёра нахоша ой пара мере ина нова шабуди ҳанина нова нова чанд янака Давай на тынык чай, чили сомон. Шаш метр. Чор метр. Чор метр. Чор метр. Ина ё гаус чай. А? Шаш сомон ай панчо панч. Панчо панч сомон чор метр. Ина гыл хама на уж хастай. Ина гыло хастай. И гыло барой бари хуру. Бари хуру. Ё чанди ама дака? Я до наш си си панч сомон ай си сомон и ком на уж макула хама на уж хастай дас. Си сомон гыл када тайо када мондаги ай 2 метр. О, 2 метр. 2 метр яна ина бачу. Ну, чор. Иш тынка шифра. یو چی خیلی آمده که؟ چند متره؟ دو چیلا ایش سی متره نه سوز؟ دوبای اسکی ها؟ آه دوبای اسکی میرو نه بچه ها میریم کنه کنم توجه میکنیم میرو تو کنه کنه گفت داریم کنه کنه چکه باشه؟ کنه کنه چونک شد آها نه چونک شد میدی؟ بیسته این کنه дим сорта. Дим сорта? О, дим сорта тинка. Я дона 35 сом, 25 сом. 25 сом диметр а? О, дим. Ина гаусш. Ина ё гаус ҳам. Аҳа. Ё я дона 50 сом, 45 сом. 45 сом. Мумкин бу арзон мешава, агар бисёр тарбида. Мешава барои подписчикӣ та арзон. Гав нест. Муомила дора бо. 100 сом. Арматуро я мебинем, арматуро аст ина бо турбаи аз бизнес аст. assalomu alaykum aka so'z tenja salom kuyak armatura gavzani chiqila armatura aymayda shtamikin to gavza и hashtag hashtag 20 20 somono 6 metra ana чордаш чанд сум яка арма даҳак ай даҳаш сарки ай даҳаштай даҳаш сарки ина мея да ина я ина ина ина да ина мея ина зури зур шуа 25 сомо 25 сомо бо арзониш мекунӣ ина 12 аш аҳа یعنی 12 یا 12 35 سومونه 30 سومون با 28 سومون میتیم ای گام نه داشتیم اکسیش دیستن کن یه توبای از 20 دادیم چند متره یو اکا چند اکای؟ کلونو شای یه خوجان دا یه سد پانجو اکای یه سد پانجو اکای سد پانجو اکای سد سومون میتیم سد سومون چور متره چور متره همین کنکره نیشه ای سد اکای چند اکای؟ یه سد پانجو اکای سد اکیش دو پانجو اکای سد اکیش دو پشتن آنا ای چورده چند سومونه چورده ارماتوری 14-30 сомона ишам бо арзон мекунем арзон мешава ай нахи ҳоҷи шариф арзон мекунем э гап нест мақсад ҳоҷи шариф нарафта расход накуна ямси бигирам бирава нахи ҳоҷи шариф 6 метра 16 чанд 16 40 сомона ишам бо арзон мекунем арзон мешава профил профил чӣ хела барои ангор барои стойко турбо Турба чинс метреш. Чанба чанда размереш? Дуду. Дуду? 76. 76 ака. 51 чихила 50. Улан бологи час машина. 51 метр 30 ма я. Ҳама чизо аст, мисол як сайта я нархоша дидам бо хатом биен. Чизе маъқул бошад, магазини Симуров акай хуршед. Акай хуршед бозори Калхозобод. О, пишти ина гилдаси не ساز گل دسته اینا بشناسم بچه ها همه کسا تختت پروفیل شفر کنیل پنیل سیم همه شد جمعه خونه ساز نکنی میره یکان چی ندارم لکاوشه پیلاره من دوره ریکا پیکا و عجیزه تاوی کرده میتن هم خیلی بچه ها پتیسه سا قطعی لایک فراموش نکنین تا در اکرام در رقم بوره میمونه حتما زن زنین چیزی درکار باشه به این مالول گیفته میرین هست مایلکا سلامت باشین برای کشم آدم